За өнөөдөр төвшөлгөөний блогоор юу үзүүлэх вэ гэхээр үндэсний олон нийтийн телевиз орно бүгдээрээ. За тэгээ Улаанбаатар хотод бол маш том өндөр антентай байдаг. Тэр байшин руу бүгдээрээ өнөөдөр орноо. Тэгээ яагаад өнөөдөр тийшээ орж байгаа вэ гэхээр тэнд би нэг өдөр ажиллана. А тэгээд нэг өдөр тэнд байгаа одоо хүмүүсийн хийдэг ажлыг нэг өдөр хийж үзээд а тэгээд а энэ улсууд ер нь нэг өдөрт ер нь ямар хуу ажил юу хийдгийг а тэр одоо үндсэнд даяараа гарах тэр нэвтрүүлгийг хэрхэн бэлтгэж яаж гаргадгийг гэдэг талаар би одоо өөрийн биеэрээ ажиллаж одоо та бүхэнд үзүүлнэ. А тэгээ өнөөдөр миний хариуцж ажиллах одоо ажил бол а өглөө хөтөлбөрийн гаргагч редактораар ажиллах юм байна. Тэгээ би яг завсраар нь ингээд би бас влог хийдэг, влогоо ингээд хийж болох уу гэдгсэн надад зөвшөөрсөн. Тэгээ маш их баярлалаа. Миний ажил хийж байгаа явц нь өөрөө үндэсний телевизээр одоо яаж ажиллаа хийж байгаа гэдэг талаар одоо үндэсний телевизээр за энэ өнгөрчих. За. А энэ ажлыг төвшөө хэрхэн хийж байгаа талаар одоо үндэсний телевизээр бас тусдаа нэвтрүүлэг гарна. А тэгээ миний гарагч редактор нь ажиллаж байгаа өглөө хөтөлбөр маань бас шууд явна лог маань манай пэйж дээр тусдаа явах учраас эдгэр маань ингээд адилхан болчихгүй гэж бодоод би бас нэг арай өөр байлгатад тэднийхээс одоо гайд авч аваад тэгээд дотор аялнаа. Тэгэхээр өнөөдрийн влог бол юу ч тийм л юм гарна гэж та бүхэн ойлгоорой. Хоёрсон ирсэн. Энэ нөгөө тэгээ. За татар өсөд ороо. Энэ ерхий ирдэг тэгээд хамгийн анх цэцгээ байрыг ажиллах гад ирсэж бас сая замдаа бас ингээл нөгөө өмнө нь ажиллаж исэн тэр түүхүүд багтаа болж исэн юм уу зөндөө л бас бодогдсон юм байна. Атмасаа

тэр нэг кино хийсэн учраас нэг арай өөр талаас нь хөндөж бас нэг юм зарим нэг нөө эхнэр зогсоод эсвэл эхнэр нь ноомсгөл зогсоод ингэж яаж байгаа бизнес эрхтэй тэр чинь бизнес шүү дээ чинь одоо одоо туршаа зарлаа. Гайхаад байгаа. Одоо хоолнд орж байна. Бурхан аваа 97 онд тоглож исэн бичлэгээ архиваас нь үзлээ. Сто жоохон чигэн хүүхдээрээ байсан байна. Тэг. Бас гоё үг юм байна ингээд Тэгээд ийм гоё ингээд өнөөдөр ингээд энд влог бичээд архиваас өөрийнхөө дүрсээ үзэхтэй энэ болцоог олгосон энэ үндэсний телевизийн өглөө хөтөлбөрийн хамт олонд маш их баярлалаа. Тэгээд бас өнөөдөр бас бидэнд бас үндэсний телевизийн хамтдаа ингээд гоё дотуур нь танилцуулж өгсөн одоо үндэсний телевизийн ерөнхий продюсер Гана ихчтэй баярлалаа. Үндэсний телевизийн юу энэ хоёр давхрын ресторан ер нь бүхэл цаг үед их гоё байсан, гоё хоолтой ресторан байсан. Тэгээ өнөөдөр хүртэл энд ирээ хоол гэж хоолных нь амт нь бас л аял гоё хിവэрээ л байна. Тэгээд хэрвээ энэгээр хүмүүс одоо янз бүрийн нэвтрүүлгээр ч юм уу орохоор ирэх юм бол энэгээр орцож хоол идж байгаараа тий. Би гаднаас нэгээд энэгээр за одоо яг сурвалжлагтаа гарах гэж байна. Тэгээд тэгээд нилээл бас хуралдлаа. Тэгээ нилээх улсууд руу ярьлаа. Тэгээ одоо ингээд сурвалжлага хийх гээд ийм олон баг гарч байна. Тэгээ би одоо энэ хин блэ бүтэн нэр нь боот хаа. А боот тааш тий. Төрөөл ингээл сэдвэл ярилцаад байсан болохоос ш тий. Улаан пижактаа, улаан курттэй тий. Зяа зү өнөөдөр энд бүр нилээ авритгүй. <laughs> Аав. А ривер гардны Маршлин гүр. Зээ. Өнөөдөр битээр сурвалжлагандаа явж байна. Аа тэгээд за өөрийгөө сайхан танилцуулаарай. Яа битэнд өглөөний өдөр ярианы вэндэ гэж. За бота гэдэг нийтлээ зөвлөлт хөтөлбөрт сэтгүүлч сурвалжлагчаар ажиллагаа. Тэгээд өнөөдөр төвшөгөө дагаад дагуулад дайланжилгээд байгаа <laughs> зурганд гарч байна. Ер нь бол өдөр болгоо манай өглөө хөтөлбөр чинь шууд эфир явдаг учраас өмнөх өдөр нь дандаа зурганд гардаг. Ер нь их завгүй юм аа. Ер нь бол өдөр болгоны өглөө ийм одоо ачаалттай ажилддаг уу? Тий, өнөөдөр харин ч баг ачаал багтай байна даа гэж харагдав. Тий, баярын өдрүүдэд бол бүр амар. Өглөө ирэн эфирэ явуулна, эфирэ дуусгаад зургандаа гарна, ирээд монтажндаа сууна. За тэгээд амжихгүй бол бүр хоногч тохиолдол бас байдаг. Оо, зүг зүг. Гэтэл бид нар чинь нөгөө ажил мэрэгчлэлд их дуртай хайртай хүмүүс юм. Болохоор хийгээл явуулдаг юм да. Тий, тоглоомын талбай айгүй гоё. сурвалжлага аваад хийж байна. Тэгээд энэ сурвалжлаган дээр болохоор аа сэдвэн нөгөө өглөө би ярьжсэн шүү дээ тий гэр бүлэрээ бизнес эрхэлдэг. Тэгээд манай нөгөө X-ийн ийм болроо Инхбат хоёр маань бол яг гэр бүлэрээ нийгмийн чиглэл бизнес хийж учраас энэ хоёр гэр бүлийг бас онцлоод энэ сургалтанд оруулж байна. Танилцуулъя, танилцуулъя хэлээд мантаачлна гэж бодож. За. Одоо яг цаг нэраа 10 өнгөрч чинь 10 болох гэж чинь. Тэгээд аа сая бол гадуур нилээн зургнуудаа авч авч жагаад тэгээд ирлээ. Аа ер нь бол энэ усуд бол маш их ажилдаа сэтгэлтэй юм байна. Нэг ингээд хүмүүст те үзэгчдэд нэг ийм үзүүлчихийгээд хуралдаар бид нэр зорио гарсан болоод яаж иж байгаа нь тэрийгээ дуусгаж чиж хайцгаадаг юм болсууд юм бай. Яг нөгөө өглөөний ярьжсэн бүрэлдэхүүн одоо тэнд ингээд байж байна тий. Тэгэхээр бол аа энэ бол өөрөө яг 60 минутын хөтөлбөр. Тэгээд 60 минутын бид нар чинь үндэсний телевизийг тий ингээд тойргоор нь хичнээн цаг үздэг хүлээтэй тий. Тэгэхээр 60 минутыг хийхийн тулд энэ усуд ингэж их ажиллаж ингэж их сэтгэл зүрхээ зарцуулдаг юм байна Энийний цаана ингэж их улсуудыг хүч хөдөлмөр явагдсан байна гэдгийг үзэж үзэж байхдаа үзэгчд бид нар бас энийг анзаарч харах ёстой байх шүү. Тэгээ одоо бол сая ингээ өдржөнгөө гадуур яваад авсан сурвалжлага энд эвлүүлгийн хийм. А тэгээ эвлүүлэг хийгээд дуусны араас ингээд гэртээ харьцгаах юм байна. За өнөөдөр аа бас энэ влогийг үзэж байгаа улсууд бас үндэсний телевизтэй надтай хамт ажиллаад А дээрэс нь үндэсний телевизээр ингээд сайхан аялсан байхаа. Тэгээ одоо ингээд орой болж ин бид хоёр одоо харьж явна. Тийм. 12 болчихсон тий. Тэнгис э, ямар санагдав? Чи анх удаага энэ үндэсний телевизэд ингэж удаан байв уу? Аа. Бүр ингээд нэг контентыг бол жинхэнэ гашраад хүмүүстэй л хэвээр хамт явлаа да. Жинхэнэ өөрсдөө контент хашрааж ирэх шатаад байсан чи сая хаширчаад ирлээ. <laughs> Өглөөрт очиод тэгэл одоо ингээл шинэ 12 болж хахад л зөв яг нэг контент гаргаад одоо тэгэл эвлүүлээс сууж байгаа байхгүй тий. Тэгээд гол нь тэр улсуудын гоё сэтгэл байна л та тий. Ажилдаа дуртай байна. Тэгээ хүмүүс тэр тусмаа өөрийнх нь хийж байгаа юмыг бат найд дуртай орон даяар үзэн тий. Тэгээ тэр тэр улсууд хүлээг хүлээгээд сууж байгаа орон даяар хүлээгээд сууж байгаа тэр улсуудын сэтгэлийг бодоод энд байгаа улсууд чинь ингээл ингээл сууж шүү дээ. Тэр ямар гоё юм бэ? өнөөдрийг бүтэн хийсэн бол чи зөвөр 60 минут л гарна шүү дээ тий. Зөө. Зөө зөө ингээд дуусгаад хоёлоо тэгээд амрыг да тий. Тэгээ маргааш өглөө өглөө хөтөлбөрөөр шууд явуулна. За баяр та. За баяр та.